我为你的未来好好的规划啊！我是美庄，就接下来我分享我在我的讲座会所分享的东西。参与我的讲座会，你至少有十个坑头。那我们先来看第一个，就是在股市上，每年至少有二十八天的回报率。 这个基本上是不是会再强调，在在给你那边心理上有有点教导，就是给你种植在你心理上那边一个目标明确的目标，给你二十把钱至少每一年， <coughs> 然后最好的策略以应对不同的事，比如说熊市，你要采取什么样的策略来应对，然后讲讲回我们马来西亚之前的股灾。 也就是熊市的时候，你可以看到最初的是一九八一年，这一年我都还没有出事，然后到一九八二年，那哈灾期是有四百零八天，就整一年多，那时就是 <coughs> 指数从五百四十点到三百一十九，跌幅五十九八千，然后第二次我还是没出事，再过几天我才是出事，1984到19882年。 然后啊，灾期是有两年多，你看八百一十三天，那指数是从这一天的是四百二十一点六，然后跌跌到二百五十一点七七，也是跌了的五十九，比上一次更厉害。然后一九八七年到一九也是这个只是一百一十九天，不是很，只是只是三分之一年，三分之一之一。 然后指数从四百七十点到二百四十二百四十七，啊，跌幅五十二八没有上次这样厉害。然后第四次就有一九九四年到这个也是更少九十天，然后指数是一千三百多点到九九百九百二十点，然后跌幅是四百一十一点，然后跌幅是三十三十八点八了。啊，一九九七年这是金融风暴最出名的。 有一千两百七十八，然后到一九九八年的两两百六十一点，灾期是整一年多，差不多一，然后超过两年了，一年三百六十五天来算的话，然后它跌幅是千多点，这里是七十九八点，是历史上最高的，也就是你很多人发生不如意的事了，由百万富翁变成。 普通人，然后你看，接下来是两千年，这个两千年就是我们的那个千年危机那个电脑了， <coughs> 然后它在起四百多天，然后跌幅是一千到五百多点，是四百多四十六八千八了，比较少哦。然后接下来上一次股灾是两千零八一月十四号到两千零八，这。个 两百多天哦，然后指数是一千五百多点到八百多天，那跌幅是六百多点，四十多。如果我们如果你能抓到其中一个，就是在这中间的时候进的话，基本上你现在目前为止已经是百万富翁了。啊，来看第三个，这五个我在这个讲座上我还跟你讲解五个最好赚钱的图形，这也是因为这个图形。 最近一个月里面，我会赚了整七十八天，至少七十八天回报率。然后我还会跟你讲解最简单省事做功课的方法，不一定要，因为这些也是很每个人的时间时间也是有限，就是想我就二十四小时，你也是二十四小时，你没有可能一天有四十八个小时或者七十二个小时来做更多东西，所以有时候我们要用简单省事的方法，这个也是有了。 然后还有一步一步的教导你怎样在网络上买卖股票，这个哦，我在微啊，我是放了一些 video，录了一些 video，很简单的，还不过不是完整的。第六个就是给你有个明确的目标，你要在股市里面赚取多少的钱，这个就是很重要一点。很多人就是因为没有这个明确的目标，所以他们要赚多少都不懂。 然后第七个就是可以跟你讲解什么是最好的进出场时机。啊，第八个给你知道哪个是你最好或者是最适合你的交易入口，这个也是要看，就是每一个人每个人有个别怕喜欢的交易入口。啊，第九个就是五个基本步骤教你怎样投资在股市。好，第十个。 让你有绝对的自信与安稳的睡眠，与你所投资的股。好了，当然还有更多，带你，只是等待你来参与我的讲座会。然后，如果你要报名的话，你可以浏览这个网址，记得要查好这个网址哦。看清楚哦，是 HDB 呃，col slash。 double slash do as you like dot com slash making dash money dash stock dash market dash t h i s dash cake，就这样而已了。然后其实，那你以第一个课程来讲，就是五月三号，然后我这一次我是以华语来讲解，不过好，他的他的那个呃，普 辅助器那些我是用英文，不不用讲，因为我是用华语来讲解，所以你会明白我在讲是什么。那当然，这个五月三号是星期六，然后哪里就是 Crystal c a t e l 在这种坡甲洞那边的，就这样而已。然后我们来再下来看一下这个股，这个股来分析的话，那时候我已经给了一个人那些给给了他很多人一个。 呃，危险的信号就是这里看到这个这个爆量，这个是超级爆量，这个爆量是已经讲讲明了啥，那个大户已经有要退退场的呃心态了，然后一路来都没有一个确定，还一直往路上去，上到这里大概是这一天的时候，大概是啊这几天了，然后菩萨那边就有一个信号跟我们讲要抵抵防这个股。 啊，这里看到有一个旗杆的形成，这个是短期五个途径里面最好赚钱的一个一个一个图，但是还没有一个确啊，还没有合约的回来几啊，这个这个十字星是十字星，这个是呃叫做鬼顺，就是坟墓，然后突然间来一个暴跌，暴跌这里就很危险，很多人如果是高手，你啊高手就可以进，高手的话你可以看到这里还是。 然后，跌跌跌跌跌，然后再拉上来。如果那些高手就是会看技术面的话，是他们会抓。但是这个专户不多吧，才十多块钱，然后我们没有拿到最高啊。就你可以看到这边，如果他进这边，他大概这边就要出场了，因为这里出了一个，那信号要要离场，然后再来下跌。开始说没有什么量，没看到没有什么量，然后最近又来一个大爆量。你可以看这个三个已经是证明了大户。 已经是他手上完全就是免费票了嘛，然后接下来不是这个很多人会问我这个股已经是玩完了吗？就是没有的玩嘛。我是讲目前为止就是静观其变，就是等等待它发生像这样的东西，看到这个量，就等待这个形成，还有咱们也是要一个它反弹的时候反弹的信号，然后。 有一个熊市，就好像这个熊市的蜡烛形形态发生，但是它没有一个确定，然后它就上上，然后上就不会上聊，有一个爆量，然后形成这样的时候，这段时间你就可以进了。如果你要知道更多关于这些分享的话，你可以来参与我的课程，然后再再重重申一次，呃，这个就是。 那就是他网址，记得哦。先这个是先到先得，过了这个是下一次是六月二十二号。这六月二十二号的时候，基本上会是以英文来讲解，不是用华语。所以现在原本我是啊要要举办三个讲座会。至于一些问题啊，某些问题一些挑战性的技术性的呃。 蓝皮上，所以我把它简化为，就是减少变成两个吧。这两个之后，你就不会看到我在讲解这个。这个会分为四个课程，四个课程你才可以看得完整个。如果你要知道更多的话，就好好了来参游，然后到时间吧，谢谢。